pagi-pagi ada temen yang bawain lobster segar dan hidup. Mau dimasak apa ya? Yuk kita masak dengan Singapore Sweet Chili Lobster. Biasanya di restoran seafood terkenal memakai udang besar atau kepiting. Jarang yang memakai lobster. Jadi hari ini kita akan masak Singapura chili lobster hidangan seafood mewah Singapura. Wow. Resep rahasia restoran seafood bintang 5. Selamat makan mewah. Mantul guys. Yuk kita mulai. Lobster yang ada beratnya 490 gram, hampir setengah kilo. Untuk ukuran lobster, tidak terlalu besar ukurannya. Bahan-bahan bumbu sweet chili sauce Bawang putih 8 siung Bawang merah 2 siung Cabai merah besar 2 buah Cabai merah keriting 6 buah Cabai rawit 4 buah kalau mau yang lebih pedas, bisa ditambahkan cabai rawit ya guys. Saus tomat 4 sendok makan. Gula pasir 2 sendok makan. Garam 1 sendok makan. Lada setengah sendok teh. Jahe sejempol kecil. Tauco 1 sendok makan telur ayam 2 butir, tepung maizena 1 sendok makan, minyak sayur untuk menumis secukupnya, air secukupnya, cara membuatnya lobster dibersihkan dengan air mengalir air busan dikasih sedikit garam biar tidak amis Lobster direbus sampai matang. Setelah matang, angkat langsung dicelupkan ke dalam air es. Tujuannya agar dagingnya mudah terlepas dari kulitnya. Dinginkan sebentar, lalu ambil isinya. Kulit, ekor, dan kepalanya jangan dibuang karena dipakai sebagai dekorasi piring. Untuk kaki-kakinya juga ada dagingnya dan mudah diambil karena sudah dicelup ke air es. dalamnya banyak sekali dagingnya yang bisa dimakan. Dagingnya dipotong besar-besar. Tata di piring, kepala, kulit, dan ekornya. Cara membuat bumbu sweet chili sauce bawang putih, bawang merah, dan semua cabai-cabai di blender sampai halus dikasih sedikit air. Panaskan minyak. Tumis bawang dan cabai yang sudah di blender sampai matang dan tidak bau mentah atau langu. Setelah matang, masukkan saus tomat, tauco, gula, garam, dan lada. Aduk sampai merata. Tambahkan sedikit air. Jahe diiris tipis-tipis. Masukkan jahe dan aduk sampai merata. Masukkan telurnya, diamkan sebentar agak setengah matang, lalu diaduk merata. Telurnya akan kelihatan seperti serat-serat putih. Lalu kentalkan sedikit dengan tepung maizena yang sudah dicampur air. Bumbu sweet chili sausnya sudah selesai dan tinggal dimasukkan daging udangnya. Tumis sebentar sambil diaduk sampai merata. dan tuang ke atas piring yang sudah ditata dengan kepala, kulit, dan ekornya. Singapura chili lobster sudah selesai guys. Siap makan mewah nih guys. Kalau di restoran, harganya sudah pasti di atas ribu guys. Wow. Yang kita buat kali ini, sausnya agak kental sedikit guys dibanding dengan saus-saus yang biasa di restoran. Karena kalau di restoran, mereka makannya dengan roti mantau, perlu agak encer sedikit supaya sausnya meresap di roti. Kalau kita makannya pakai nasi dan pakai tangan, guys. Jadi perlu kental sedikit biar sausnya nempel di nasi dan tangan. Jadinya seru dan mantep banget, guys. Kalau nggak ada lobster, bisa diganti dengan seafood lainnya seperti ikan, udang, cumi, kepiting, terang, dan lain-lain. Ingat guys, kalau diganti dengan seafood lainnya, bahannya harus dimatangkan dulu ya, baru dicampur dengan sausnya. Kalau ikan dan cumi harus digoreng dulu sampai agak kering. Kalau udang, kepiting, dan kerang harus direbus dulu sampai matang. Oke guys, selamat mencoba. Kalau sudah buat, kasih komen ya. Selamat makan mewah. Hmm, yummy. Mantul guys. Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi. Bagikan video ini ke teman-teman yang suka makan seafood.